Selamat sore semua. Hari ini perjalanan pulang menuju Cikijik setelah uh, hari yang sangat melelahkan dari pagi. Tadi finish jam 4 yang sebenarnya jam satu juga sudah selesai. Tapi mungkin karena KPU-nya masih kangen kita, jadi di ending tuh closingnya sampai jam 4. Hmm. Cuaca cukup cerah meski tadi sempat hujan sedikit ya cukup segar kemudian eh, apalagi ya oh ya terkait pemilu sendiri yang diprediksi bakal rumit karena baru pertama di alam dunia ini pemilih itu sampai lima apa namanya betul apa betul betul, iya, betul sampai lima apa adanya aja lah jangan disensor apa <laughs> adanya baru di Indonesia yang pemilu itu lima surat suara dalam satu kali pemilihan dan belum ada di negara manapun Amerika hanya presiden saja pemilihan senat dan lain-lain itu dilakukan di lain hari tapi di Indonesia itu dilakukan di hari yang sama dan maka dari itu belum ada contoh dari negara-negara lain jika ini berhasil maka Indonesia akan menjadi pionir untuk pemilihan langsung serentak dari mulai anggota legislatif sampai presiden. Uh, <clears throat> tentu saja perlu banyak sekali apa namanya uh, latihan atau bahkan simulasi yang tadi rencananya oleh KPU Kabupaten Majalengka akan menggelar simulasi di berbagai di beberapa daerah. Salah satunya mungkin Cikijing akan menjadi salah satu di antaranya. Eh, simulasi yang akan melibatkan paling tidak 150 sampai 200 uh, eh, pemilih di Kecamatan Cikijing di PPS Cikijing. Uh, eh, apalagi ya? Talk about some issues. Uh, Oh, will be put. Will will will will food will put uh, ya katanya orang orang gila milih tapi kayaknya gilanya yang dimaksud di sini tuh bukan gila cacat mental 100% tetapi orang yang sudah menjelang sembuh dari kegilaan gitu. paling <clears throat> yang paling isunya yang paling santer di media masa tuh orang gila nyoblos orang yang nggak pakai baju nyoblos tuh nggak masuk akal dan tentu saja KPU pun tidak akan mempersulit diri dengan mendandanin orang gila lalu <laughs> kemudian disuruh untuk mencoblos itu tidak mungkin tidak mungkin ya eh, tidak mungkin jadi yang akan mencoblos itu yang sudah mau sembuh dan itu itu dilakukan mungkin di panti-panti atau di rumah sakit rumah sakit khusus orang gila dan iya. yang paling tahu yang paling tahu kesembuhan dari orang gila tersebut tentu saja rumah sakitnya gitu. jadi ada rekom ya iya jadi sebenarnya itu isu saja sehingga untuk ya di tahun politik wajar berbagai macam isu pasti akan muncul karena e, melibatkan sebuah persaingan dan dalam sebuah kontestasi pasti ada yang apa namanya ya pasti ingin menang dengan berbagai macam cara baik itu melalui isu orang gila, isu hoax, isu apalagi lah banyak ya. Nah di sini KPU posisi kalau posisi sudah pasti netral, tapi yang diujinya itu adalah integritas dan tidak memihak salah satu pasangan calon maupun tidak dalam keadaan mensukseskan salah satu calon legislatif baik daerah maupun pusat. Jadi uh, santai saja yang pada akhirnya yang pada akhirnya pemilu akan berjalan dengan damai dengan baik kita song song itu dengan baik itu harapan jadi jangan terlalu ke isu-isu itu ya ya karena pemilu itu cuma satu tahun itu itu apanya masa-masa ramainya sisanya kan kita tetap warga negara Indonesia yang harus tetap bersatu yang harus tetap uh, apa ya yang harus tetap menjadi warga negara Indonesia yeah. jangan sampai gara-gara politik teman dengan teman jadi permusuhan gara-gara berbagai berbeda pandangan dan berbeda apa namanya itu pilihan uh, pilihan jadi dewa berpolitik harus tetapi politik yang dewasa politik yang tidak baperan gitu kan yang tidak sensitif jadi semakin terbiasa dengan itu maka indeks demokrasi Indonesia juga akan makin bagus ke depannya jika setiap warga negara Indonesia itu peduli dengan politik. Bukan peduli dengan gontok-gontokannya tapi peduli dengan pilihan politiknya. Jadi dia tahu lima tahun ke depan dia akan dipimpin oleh siapa. Jadi jangan sampai ah buat apa saya ngurus politik? Justru itu yang dikhawatirkan oleh KPU. Kalau orang antipati dengan politik, ya dipastikan tuh TPS kosong Hmm, hmm. ya akan ada orang yang mau milih kenapa mereka antipati mereka tidak sedikit pun menaruh harapan, harapan pada ya. politik ya. hmm. jadi ketika uh, ya ada isu-isu politik meramaikan dunia politik ta tahun ini ya bagus-bagus aja untuk merangsang orang untuk mau datang ke TPS dan memberikan suaranya baik untuk legislatif maupun untuk pemimpin di masa yang akan datang yaitu presiden gitu presiden sendiri kan sudah kita ketahui bahwa uh, akibat dari uh, aturan yaitu presidential threshold tahun 2014 maka hanya ada dua calon pasangan ya meskipun memang akan lebih baik jika banyak gitu, tetapi kan undang-undang sudah disahkan Mahkamah Konstitusi juga tidak mengabulkan gugatan sehingga ya terima saja bahwa sekarang ada dua calon head to headnya adalah uh, Joko Widodo dan Prabowo Subianto ya tinggal dipilih aja salah satu di antara mereka mana yang terbaik menurut kita. Datang ke TPS tanggal 17 April 2019 berikan hak pilih dengan nurani bukan gara-gara diiming-iming, diamang-amang atau diomong-omong, tapi gara-gara sebuah kepedulian kepemimpinnya. Oke. Okay? Closingnya adalah datanglah ke TPS tanggal 17 April 2019 cobloslah surat suara yang lima tadi kemudian eh, berharaplah dengan pilihan Bapak Ibu itu adalah wakil-wakil Bapak Ibu yang akan memberikan sebuah perubahan bagi bangsa dan negara. Jadi jangan sia-siakan, hak pilih Bapak Ibu tanggal 17 April, ramaikan TPS, Peduli dengan politik, datang ke TPS, pilih pemimpin, pilih wakil rakyat, lalu berharaplah Indonesia akan jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Ciao.